nasi izinja ziyakhonkotha la 4310 la ngiphuma khona izinja ziyakhonkothi igora ziyakokota iy'ngane ziyapopola la la dlula khona igama lasalela imishi yabale kumisa uyayiphopotha la kanti ngapha ney'gebengu ziyamondola la kade dlula khona utsotsi uyagodola la 4310 inandi eplazini ngiyakutshela khazini izinja ziyakhonkoza la izinja ziyakhonkoza lesawengiqaba sure izinja ziyakhonkotha la izinja ziyakhonkotha la 4310 inande eplasini ngakutshela khazini izinja ziyakhonkotha la i-40 bhidanisi inandi iphehla imithi mashi isiphithiphithi usuke empitsi zophelele edurban city igosi liphiciphice elisusa umsinda ngithi sigcobe igilikidi bhilikixi inyoka enkulu gilikidi gqiba indlela lolu lakho ngiphefumula kathathu gada ngesankahlu lo mthakathi ugqunqisa lamafu ngiziba indlala ngalesizathu ngibaleka kakhulu mangithi ngiyadlula nazi izinja ziyakhonkothana la khuluma kakhulu shoshoba kakhulu nomkhulukhulu kakhokho wakhuleka bakholwa kakhulu ngicasuka kakhulu humusha kakhulu lesizulu soqoba inqokonqoko isipika esikhala kakhulu ngisho entathakusa mangithi ngakuvusa ungaphupha ubhekile mawuphuma umthakathi uyakhokhoba la ngisho emini kabha ekhofithi bar udlule emachobeni kuthiwa sind ja Sija siyakhonkoza la Khonkoza, khonkoza, khonkoza Isitsha siyakhonkoza la ngashula umejagi lenkambi ngiphambuka ama ngithola ikhambi lo mliso olusa lo mhlambi lo mhlambi uhlala ehlathini zokuthwesa ijoka lenkabi hip hop geba le hayi kabi zozamazama lo mhlaba lo mhlaba ontate emanzini kahle ngesivinini musukujaha mshana musukuqalaqala musukushaya kuqala khipho kusegazini musukuqalaqala zakabili ngcono ubuke kanye ngoba uzothi adlula izinja ziyakhonkotha la bhonga amabhubesi ndiza amabhubesi chela ngentelezi vuke zonke ibhoki zikhwidlele amavesi koze khanyunyezi phebe ezimpelezi ngilwa nobulelezi lesi sibhunguthuli faca kugevezi shiya la mateku mfasa imbadada yetheku mangimasha nalaba fethi impisi ziyagodola la ink phoenix ithi ngiphilise izwa mangidlula izinja ziyakhonkontha la Concord, Concord, Concord. konzi konkonzi batshela izinja ziyakhonkoza la batshela ikhoni eh shole batshele ngakini izinja ziyakhonkoza la baphi basho baphi inanda izinja ziyakhonkoza la 4310 inande plus ngiyakutshela cousin izinja ziyakhonkoza la sho lisawekigaba K-Master Baba Qina mabhawodi Sure, Bachel, 4310, Hip Hop Keba, Homeline, Bachel. Uh, uh, uh, salutes, Bachel. Sure, uh, Bachel, aibo, lisa wiki gaba, sure, Hip Hop Keba. Na uzocheza, shobuke ma. Sure. That's a Sure. hey, Ngicindezela ipeni ephepheni ngipheca amapheji Bhaxabulo lethi ngivala igethi nqamuka amakheji Hamba ugesi ngale misho embhaxambile estage Mangibulala ngikhetha ngiphethi ngibabekela iday 2018 i-hip hop isisinika ama-promises sobonga saphile ngakasibulala ama-sausages bungazi ukuthi umliso ogadela ama-premises dlala i-hip hop yangempela sibhephetha ama-enemies uma sithe bro nansi bito kanti yini pho mangizoyigibela nge-hardcore akusiyiflow yagwiliza bo kanti enye into into ukuthi anazinto ngishiye ingqobho ngamagama mina ungqobo ngiphetha ukhamba kufaka zithe kule nkaba ngicela wehlisula ngiphi isibhobo ngamakhala khinci ibhofo ngiyaqala ngiyaqala ngishutha ngiyahamba mambulela umgcibelana umlisa wegigaba ngiza ngikhwipha ngincinda izaba ngisushuka kontanga ngegeba ngihamba nendlwana ah. hayibo intanga yamashinga ngihlaba umkhosi ngixokoshisa ngiqaphe eqolo njengonwabo ngiphehla uphihla ngigobodisa isakhiwo samasentensi esenza kuphuma into epefect i-facts mangabe sibhekene izwa kushange perfect nginqa ithupha ngimisa isithupha nginika ithuba imini impunga ngimisa iquphu ukmaster ugila lemkulu nyakazidubane banonejubane asikhwele isigqi izwe ibhithi ithi asibulalane hlangane sihlukwane siphambane sihlungane ukuze kucace uciko nobuchwepheshe kuvunywane enza kusheshe ngoba kuzoqhekeka inkenke ithi ngihlehle ithi ngene umfene la ngigijimisele omnene uphuza indeba ngoba ngizohudula imfene ithi kwive ithi vive ngihlukumeza imenemene igumbagumba kumagumbamana ngumbagumba leli golide kanye netshele edayimani ngikhila inkundla ngale ndwayimana umlisa wegigabi hip hop geba mayiphakama indanaye hip hop geba umlisa wegigaba ngiza ngikhwipha ncinda izaba ngithushuka kontanga ngegeba ngihamba nendlwala ah, ah. zotsheza ayibo intanga yamashinga ngihlaba umkhosi ngixokoshisa ngiqaphe eqolo njengonwabo ngiphehle uphihla imgobodisa hip-hop-geba thilinhlabathi gcwalisula la uzojeza ngobukhe mastukile imvula Aha. k k k master baba hayi skon baba ha emapewula sho sho sho mlisa prof ha mlisa shayisa lapho isinto ayi sini wasiqona ukethela hayi angazi eh? mina ngiyazi indaba labafana bese ubuza kumina hayi <laughs> ngcono ubuze bona all right okay sho ah. ha kusemaphewula umgcine nini usigqoko noketela eyo ngiba kuqiniso lo beplano kuyophathola ikhehlela hayi wena musu kudlala ngami musuku ngibhedela buka strobe baboshiwe mani omunye usesibhedlela babonile oh, ama-ambulance kantshela ukuthi i-accident manda usho imoto abebehamba ngayo namadent elifresh leyo moto ngathi eyama-president manje inkinga umuntu ohamba ngayo akekho excellent dlule eshunqa ucaparate ngathi bathi ngiyahate angani phela usigqoko ukhanda shisa uzenza uterminate nami sengiya-elevate kwathi bavabhiyetha ngane noketela mayinemali uthanda ukucelebrate ngathi kade ngihleli nabo izolo kwaqala kwashintsha eh? baqala bahlina baphezulu ukhiye bashaya eh? bachitha bashaya bachitha kanjani izingaki izitha ngisaba amaphoyisa ngani usigqoka mlumisa ngezinja mina ngikhule kasi lami usigqoko noketelo berula ngesipantamo imnyango beyikhahlela befika ngekwantam ingane beyithathela imali beyiphathela kodwa manje impilo ibashintshe nami ngule kasi lami usiqokoloketela mero langispantam emnyango bekhahlela befika ngequantum ingane bethathele imali bephathela kodwa manje impilo ibashitshela futhi itheke nalo mjinto kuthiwa usigqoka imithi kanti ithayima lakhe lisebenzele ebrial phehla imithi uyazi lo i-audit lakhe lelamfundisa ngoshintshi ngale mali lalithola sasebenzele egame city oh ingakho uketele esikhonzile isiphithiphithi no ingoba wakhule ngayithanda inxishi inxishi oh waye usigqoko vele athanda igilikidi no igilikidi lelimlethela nebintshi mazophika nempitshi ugcina usenkingeni buka usigqoko usesibhedlela sicishe samgqibela ibeni nokucetela kuze kudubuleke emqaleni kodwa bambophe kunjalo cishe wasishiya emhlabeni hey emapewula umane uletha udayi ngishuke ngoba ukukhuluma ngeke kusasiza ngcono sivele sijule hey hemereli le ndaba iphezulu asule ngoba no-kmaster kade fone efuna ukuthi siphuze mina ngikhule kasi lami usigqoko noketelo berula ngesifantamo imnyango bekhahlela befika ngefantam ingane beyithathela imali beyiphathela kodwa manje impilo ibashintshe nami ngule kasi lam usiqokolo kedela mero langespantam emnyango bekhahlela befika ngequantum ingane bethathele imali bephathela kodwa manje impilo bashintshe oh shit kanti uketele njalo akanabazali nalotshwala ah. phuza kakhulu bumyekise nesipani no no no lento isho mjida ikwazi ukuba ibhari ngoba ngamgcina esebenza nojabulana emalivani ye wena usewaseka leso sipani uyashoshoba manje angithi phela ugogwakho yininja uyakhokhoba manje shubile ngempela usigqoke uyakokoda manje kodwa mangabe ijampile ingozi uyayipopola manje iyayikho lento eshoyo man lo sinayo sabayisi usatshontsha izinto kuba kahamba yoyidayisi hayi man le nto eshiyo kumina isiyangisanganisa kuthanga ngibadlule ekhoneni beyidlalela amadayisi bedlala amadayisi kanjani engenafokolo eyamali bayithatha kulo mjito ofaka okhonkolo isimokolo bagqoma ngepiki nangamafosholo banamandiki namandawo baphila ngesitobolo mina ngikhule kasi lami usigqoko noketelo berula ngesifantam imnyango bekhahlela befika ngequantam ingane beyithathela imali beyiphathela kodwa manje impilo ibashintshe nami ngule kasi lami usiqoko nokedela bero nangespantam emnyango lekhahlela befika ngequantum ingane beyithathela imali beyiphathela kodwa manje impilo ibashintshela impela impilo ibashintshele bukela kuyena-ke nawe usiqoko noketela shaki yakubhekisa usisile yamjulisa omncane yamkhulisa mkhovo mehla Ah, correto. Milisawikigaba. Milisawikigaba. Estogo no que tela. Estogo no que tela. 43 Ay, que. Que basta. Que basta, baba. É polsin. É polsin. Eu faço estogo no que tela. Excesso, estogo no que tela. Show. <laughs> sa ma bella di Ah oui, we are two sa frère Skorono che tela Skorono che tela Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, who Lisawe gigaba Sure, sure 4310 Hip Hop Gaba K-Master Baba 2018 Sure, sure Papo 17 who, who. Ha, No queen, make a deal I got more than love sithula back then hip hop yangempela isaphile ethekwini backtrack jozi nekapa sixhumula yini senza i-content afika amajida sihlangane estudio sikhile i-content wonke amaproduce efaka umfutho hashtag nansi nale media didisa ithi success yenza ukuthi intwani rephela ukuthola le paycheck nansi nale show isiyaqala yikho i-mic check yazi le divele ikhumbuze kudala kwi-life check sasilezi sirepha namajimbox cypher nesapha siphapha siphephetha abangenadlovu thina sahlezi saphotha siwunkosi silingana singafosi kungekho zenzinkosi ngiyasikhumbula lezansuku ezadlula ispens ithola nesupport ibona thina saqala urepa kungekho lula irep sikholwa balela kuleli khona uyathola Mike Dliw Nesloba lento ekhuthaza ibandla kuphakama igithi uphum phum Che ibeat sezigijima Ngikutshela ngezamzuka lethubana ngisabizo kwakuspeed talk quick for feel iMike Dliw Nesloba lento ekhuthaza ibandla kuphakama igithi uphum phum Che ibeat sezigijima Ngikutshela ngezamzuka lethubana ngisabizo I'm complaining ngiyanikhumbuza original ubusana hip hop lifestyle akuyona nje i trend edlulayo Asibukeni befuku zabathi movement ebuyayo zisho njalo lezi ntwana ze-hip hop ekhulayo yazi sibuyele back sithi uqiniso layini asenze isense kwisentensi ungasirobhi ngophawini eh? ujaha urhyme angafanele ujobelelo nsinini kwenziona indaba yethu ukuthi ebhenki useve emalini bhala umqondo ojulile osinikeza umqondo sobani ngeke uyifeki into edlulile ngisho noma usukhani akhona amaqhawe hip hop ayifile lokho kusobani akhona amasosha asa-underground agcwele lo mhlaba back then besihlangene besikwenza konke sibambene malibuyeke lolo siko mpilo singakwenza okuphambene ngoba spirits of hip hop siphili kunaphakade simakade tshela labantu ukuthi lento siyenzakalayo imayikhi idliwe besiloba lento ekhuthaza ibandla kuphakama igithi uphumpum tshe ibit sezigijima ngikutshela ngezamzukwane edubana ngikusabiso kwakusipitho kwifokfiw imayikhi idliwe besiloba lento ekhuthaza ibandla kuphakama igithi uphumpum tshe ibit sezigijima uh-huh. ngikutshela ngez ngikusabisa msukwane edubane angikusabisi angikusabisi gazi khumbula back then nedubane liphi butho ha easy west liquid kzn uketshezilo yabasulu natali gazi rahim shonji dlondlo shoshaphansi ha black mos sky wonder uh, uh, ngishe josi gazi sho ngishe kapa gazi ha huh. infatic tabs cashless society last days fam ah, thina sasihlanya zwana namanje sisayibambile daki sikuva makuluva sho lisawegigaba 4310 sho sho batshe eish ay K master baba ish bilo ya mjita lo batshe asishonisa ah, phansi le amakhanda anyakaze kancane sho batsha le impilo yakhe le imkhuba yakhe lo wimbela ithuna lakhe le impilo yakhe impilo yakhe le imkhuba yakhe imkhuba yakhe lo wimbela ithuna lakhe sho ah lalela batshela le impilo yakhe ukhule gethe ehlanganisa ngizima ekhaya lakhe enziba ngaleshumi lisaphila nethayima lakhe egquma endlini zonke besingabaza abangani bakhe eish lo uyiphilela impilo yakhe uhlala yedwa emini uyibhemela inkantini mthola noma yinini eyibhalela olayini ubhala le misho ephikisa lesebhayibhelini eish lokhu yayithanda le mpilo yakhe ukuthi njalo medlule esitradini akayiphakamisa isingili itaxi mayidlule esitobhini ufele olunguze ewindini dlule ehlini lebrijini olova bamfaka efrijini impilo yakhe akamlaleli umuntu ulalela inhliziyo yakhe akathembile lidwi ithemba yena uqobo lwakhe akayithandile impilo engamvezeli ikusasa lakhe eish lo ibuhlumbule impilo yakhe ukuthi estradini abamfuni kodwa uthula kakhuluma ucasulo ukuthi ithama lakhe lele phansi alisukumi seshintshile akasafundi ugolo guseudla skulu ngoba le impilo yakhe le imkhuba yakhe lo wimbela ithuna lakhe le impilo yakhe le imkhuba yakhe mbele ithuna lakhe uyimbele ithuna lo imkhuba yakhe ibuhlungu iyasabeka seshonile ithayima lakhe ebusuku uyabaleka selikhonjiwe ithuna lakhe umkhulu uyamvikela idlozi elizala ubaba wakhe eish lo iyasabeka imkhuba yakhe inhliziyo ijikile imali useyifuna ngenkaka ipistile ibridge imbiwa ilindele ukukhafula umbani nesystem imlingile ijampile emefuna isipani eish lo yamangazi imkhuba yakhe uphume ejela ngene manje athi ubulala umuntu kanje kanti thina simazi kanje nathi usesishintshele manje thina sosha sibambe ibhandi igazi alisoze lichithwe kanje lo imkhuba yakhe uthandazela ingqondo akhokha insimbi kufa inqwaba ufakazela idlozi akhotha isibindi akhotha inhlaba uphalazela imkova ashisa impepha acela inhlaba eish wimbela ithuna lakhe ngokuphindisela kwababulala ithayima lakhe bephila namagqubu ebusa inhliziyo yakhe bephila yedwa engafune muntu eceleni kwakhe ngoba becabanga ukubulala nomndeni wakhe behleze emlizeni egqume ephalazela ibeni bekhokha isibhamu okapu usemaqakaleni inhloso ukubulala kona ukuthathwa okusephaketheni eish lo wembela ithuna lakhe ukuthi abafice behlele endlini abakhwicele emawindini abaphicele emashidini abafungele abasongele abahlinzele emafitini G lo wayimphela ithuna lakhe useyashaya ikhungetha amathunza laba ababulala useyakhala ngale nyanga eyahamba yajubalala kubala fudumala sebenqobile walala le impilo yakhe le imkhuba yakhe lo wimbela ithuna lakhe sho ah bathe le impilo yakhe le imkhuba yakhe lo impela ithuna lakhe sho impilo yakhe khuba yakhe wayimpela ithuna lakhe gqiba tsotsi naka impilo yakho nje usaphila usaphefumula phanda ngendlela ophanda ngayo ungayikhohlwa ukuthi uphumaphi yabo naka impilo yakho yabo ikhuba yakho ayibe mihle ukuze ungayigumbeli ithuna lakho sho ngoba nalo mjida impilo yakhe ikhuba yakhe wayimbela ithuna lakhe his K Master Barber. Sure. have arrested three suspects in connection with the attack of two police officers in Inanda, north of Durban. One police officer was shot dead while another is in critical condition in hospital. The three are suspected to be linked to the officers' ambush, kidnapping and shooting on Tuesday. The family of a woman who went missing at Inanda, north of Durban last year says it wants closure. Police only found the woman's head a few meters from her home, but the torso has never been found. Uh, ich, äh, hey, 4310 uh, ah, mkhuba yasebusuku uh, ah, asithathe ngaleli gusheshe kufake enandi ebusuku ngabo-12 zobona kwenzakalani uh, yazi kwenzakalani hey ozenandi ebusuku ukuhamba liphehlwa abakhohlisa abacashe ngengubo zesonto bayomba amabhokisi inhloso ithwebula idlozi bahlinza amakhonishi ufela ukuthi uyaphila siphila ngesono kulelokishi umisibhame ebusuku isuke isishuba beyisuza kusho udamu kuloya mthanga lohlela amakruka ubi ngaphesheya amapharara ephiza guka buka nangethatha isimokolo umaphuza kanti ngapha amathekeni adayisa ngomzimba phila namagwinsa jabulela le mpilo yokugwina sina ngapha sipholela idlala indima sisebenzela indiya sivela amagwini kuyasetsheza sivula itolo sifuna into yokwenza suka mabememeza fast nento Cops and paramedics swarm over the scene of a multiple homicide. It was a sight even these hardened professionals would never forget. Inside, a woman sprawled on the living room floor, also shot a man. Next to her, the still injured body of a young girl. The, the shooter put the gun and the baby's head fired into The baby's head. Hey, mangidlula ngapha ngibona izangoma ziyalapha ziyalapha kanti ngapha babhizi bayidlalela iphalafala mangivula isicabha lo sicabha uyatafa uyaqhafa uyalishisa uyaliphapha kanti udrayiva uyidlela lamponjwana khala amahuthi emtshebheni ingehle ekhoneni ikhona odayisa imbiza yokugquma uphume ematshwaleni ningokwenzekayo ebusuku la ngasedladleni ungaphambana nomthakathi akufumbathisa into esandleni ngapha bakapha imoto bayidlela ugologe ebusuku abanabuthongo kushisa isiphongo bayiphilela isihoko khingibhobho khingibhobho manje kusuka lokho kanti ku kulesigcobo kunemgogo udlula kusho igogo dlula amapansula reyisa ngala magusheshe kuqhamuka imbawula sithula sihlehle sibe sidla ijeje dlula amathama aqondile inkabi zempukeshe kuqhamuka uzigufemfe kudlula imfene utsotha ushawe ingebe sengiyabona ukuthi kungani uhlala ukhuluma ngendala nokuhlupheke emaculweni akho ndodana ukhulele endaweni embi inanda khululeka-ke manje ndodana usufike kwey'nkulu kakhulu zakho zonke iqonde ndodana uphume endlaleni naseqhubekweni uzungisizeke mfana ubatshele ukuthi amakhubalo kaqhutywayo akulungisela into zakho saba mhlophe homeline lisawegigaba K-Master Baba. Hayibo. 4310. Shaya izandla wena. Shaya izandla wena. Hayibo. Hä? Hä? Batshela. Mana mana mana mana mana. Ha? Hä? Yasizi ntwana, sithini? Sithi mana mana mana mana mana. Zobaleka tsutsi. Hip hop keba. Sho. Hey, batshela. Hey, hey. Ngiyanibona lapha. Hayibo. hey ngibasindile emagcekeni namhlanje kuyaliwa ngiza umsindo memezendlebeni ukhala kulamalibo ngiza isikhova sikhala emsamu lapha kulelanciwa khona izangoma nabathandazi bazoletha ukuphila ngiyindoda isine mbhebhetheka ibheshu giye umfethu kusine udade wethu ingwevu imemeza amaqeku zivusa zonke ilwane ezothaka sithebu sikhipha namabhodela egcekeni umbhemi uhudula amateku sirawunda lo mlilo imbozi iyona isipho sikhifa sichele ngentelezi siqaqa lamafini siqhuba lolu sipho inkosi ikhipha umbiko wokuthi sivuse zonke iy'mpoko ephila ngeli siko thokoza gogo thokoza gogo ngalogologo ngikhwifela kuleli gogogo ekugcwele amaphiki epigogo ngivunulile ngigqoke ibheshu manje akusuke lokho ngishisa impolompolo ngishaya izandla amasekusini ugogo khile inkundla ngale nqumane mlisa nawe ngigabe uyakhafula vumana shayizana shayizana ivumeleni inyanga enkulu iqinisiko kwami phila inkundla ngale qhumana mlisawe ngigabe uyakhafula vumana shayizana shayizana ivumeleni inyanga enkulu iqinisiko kwayo inyanga iyabethela isangoma sidinga amathambo lomthandazi uyaprofetha kanti ikhehla liqopha umlando la madwala kunamagwala alengiswe ngenyawo umoya ukutshela ukuthanda kwayo fudumala indawo shwaqinwele maqhamuka ley'lwane engaziwe gonqa umgede vele udede mangabe ungaziwe ngeke ngibhede mangabe zonke isigodi sesidliwe ngiya ngisina ngicijisa imkhonto mangabe kuliwe lo mgidi umcidi umdlinzo khona nezayoni imayithandaza kusala imvimbo umqini impilo umsindo bhakubhakuza lesigubhu esibhebhethelwa iviyo sinamatshitshi sinamabhungu sigxobagxoba ngembadada kuze kuhlehla belungu kolamula ukufa kucula amagugu sina sitoku sibambile ngalolu siko lwesizulu batshe ngikhila inkundla ngale nqumane mlisa wegigabuyakhafula vumana shayizana shayizana ngivumeleni inyanga inkulu iqinisiko kwayo khile inkundla ngale qhumana ndizaweke igabu yakhafula vumana shayizana shayizana ngivumeleni inyanga inkulu iqinisiko kwayo yelee phela abantu umlisa wegigaba odedela amavesi kwabaleka amadoda wena ophifathele ngentelezi ngephimbo lakhe nesisindo kwaze kwananela nentaba zakonobamba kukhala amafiya emalokishini nezinja ishaya umkhulungwane kubaleke ngisho nemfana emgedeni igcine ingazazi ukuthi izoshonaphi umlisa wegigaba Shut up. ngale qhumana mlisa wegigabu yakhafula ngumana shayizana shayizana kumele ninyanga enkulu iqinisikho kwakho ukhule elokishini hleze ehamba nama-out umashisa inkazo eposini kodwa ithayima lalosisi lona ucommand estation kanti umama walosisi usebenzele emakhishini vele bahlukana kudala naleli thayima lalosisi yona lento ehlezi igcwele ikhanda ihlukumeza losisi kuthi umama nobaba bahlukaniswa yini mina ngizwana nale razi yazi I'm awusikitshe mama walosisi wayithandana nosisi kodwa lokho kwakuyimfihlo yakhe yizinama-challenges ubaba walosisi wayibonela umisi bathandana wamithisa okunye islan of my business buka la phila nalosisi bhema nalosisi makudlula ithekeni kushela nalosisi hawe ma uncomisa inqa salosisi fuzo liyadlulela luzi nama-mcobes Cause I thought we were homies and now you're falling for me got me losing my focus. All you talk about is love. You know you got me feeling so hopeless. I'm hopeless. Cause I thought we were homies and now you are falling for me. You got me losing my focus. All you talk about is love. Sure. usefana njengomnganam nam dosis usehleze funa ukubhema udam lam nam roses usehleze gxeka intombi yam yazi dosis kodwa elokishini bathi ithomboy akazaqome losis mina nginankinga namuni la ngiyasiphilela ingakho ngizwana kakhulu nalo sisi la ngiyakhiphela ingoba uyangitshela ney'mfihlo uma bengifihlela abangani osibani bani angitshela uma bengihlinela kodwa manje inkinga ma ngimthinta kangiphikisi uthanda lokho ma ngihleli naye ngimbamba ifika ma ngimbiza uyafika ma ngifike ebhiza kangijikisi kanti nange-weekend edlula ungithengelele sneaker uyangifonela mandalale kube nzima ukuthi ngilala qala athi into ngama ngiyala khala athi angalinge ngicwale hlezi ethi ufuna ngimbambe ngimhabe ngiphinde ngimthande I'm I hopeless mina ngiqale ngimqwaya ngisongezeaa You are falling me. You got me losing my focus. All you talk about is love. You know you got me feeling so hopeless. I'm hopeless. Cause I thought we were homies and now you are falling for me. You got me losing my focus. All you talk about is love. Love all you talk about hope you notice moon to you and I are so hopeless for me, impela you got me losing my focus We can't force things I think it's better if you and I are homeless But hey, you got me feeling some type of way hey, I'm thinking about you every single day hey, A part of me This love is so hopeless, I'm hopeless Cause I thought we were homies and now you're falling for me You got me losing my focus, all you talk about is love You know you got me feeling so hopeless, I'm hopeless Cause I thought we were homies and now you're falling for me You got me losing my focus, all you talk about is love